nang ano yun. Eh, oh. nababasa yan? Oo. Ay, maganda oh. Pambasa ano kaysa naman yung rubber shoes mo. ano. Hirap pa naman magpatuyo. <laughs> Ay, wala. Hindi pa. Hindi pala rugby yung nasa bahay, no? Kailangan mo tali. Two hours later. Tapos lagyan mong basket. Wala <laughs> ko pa naman lagyan ng basket yun sa akin. Pang-deliver na lang naman yung motor na yan eh. Tapos may box ka pa sa likod, no? <laughs> door. Opo, may palatandaan ako sa inyo. Eh, sampu. piso. thank you ma'am. Brown door. Another one. Another one. Another one. Another one. Another one. just uh, sa Okay. Two hours later. Sabi po para kay Andre. Uh, kay Andre po.